स्वामी सरस्वती शिशु पंडित कार्यों को भूल से सबसे पहले तो मैं कंप्यूटर शिक्षा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने खुद मैं कंप्यूटर टीचर नहीं हूँ और इन आठ दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और मैं टीचर विशेषकर टीचर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें हर चीज़ के बारे में बहुत डीपली बताया जैसे कि बेसिक चीज़ पर बहुत सारी चीज़ें हमें मुझे तो नहीं आती थी हो सकता टीचर को आती लेकिन मैंने बहुत सीखा और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपने विद्यालय में और शोभिस तो समाज के लोग हैं उन्हें इसके सफर के बारे में बताऊँगा और उनको जितना भी हो सकता है शिक्षण कार्य करने की कोशिश करूँगा और सारी टीमों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा